Qëtu e ka zonë pusinë, është civilia janë konë qëtu, domethonë, prej asaj atij bregit, domethonë s'ka mujtë me u tërhek ma larg, veç policia i ka vra këtu poshtë, domethonë i ka ekzekutue prej naltës, poshtë, masi i ka vra këtu poshtë, policia dhe janë tërhek nalt, kanë dalë për qat livadh nalt, edhe kanë dalë kësaj kodrës nalt. Ka ndalën të mëndë dhe 4-5 vejtë i kanë vrati e nalë të mëndë veç krejt për të vishë i ki prue i ka 32 vejtë plus që i kena gjithë edhe do 35 Ka pas edhe shërë kone edhe të prejmë Ka pas një një plak që u konë te një shulli, domethonë gjëllë regja, aj atje ka pas edhe gurt i ka pas në sy, ja kishin shti me zor. Për ga me siguri e kanë ekzekutu ma s'pari, veç për gazep, a di si veç pesë orë, këti ka bon që ja kanë bo ata masakrën tamam qysh duhet.